kau tetap tabah Meski nafasmu kadang tersengat Memikul beban yang makin sarat dan merah jalan ini Keliput tulang pipimu gambaran perjuangan Baumu yang dulu kekar legam terbakar matahari Kini kurus dan terbungkus Namun semangat tak pernah pudar Meski pangkamu kadang gemetar Kau semangat tak pernah pudar Meski pangkamu kadang gemar kali itu pun akui kau begitu berarti rasanya ingin selalu dekat-dekat Audio Jungle. Audio Jungle. jungle.